حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله العظيم حسبي عظيم توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الجنة وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أنت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عظيم حسب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي آمنت وهو رب العرش العظيم حسبي الله توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم only حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عظيم حسن وهو رب العرش العظيم حسبي توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم